motocykl Harley Davidson na ulicy Kotlarskiej we Wrocławiu w Walentynki 14 lutego 2014 roku jeszcze nie wiem czy to Polak czy jakiś zagraniczny właściciel wszystko się wyjaśniło restauracja de, e, Boże nie restauracja tylko rejestracja DW świadczy o dolnośląskim pochodzeniu tegoż to jednośladu filmuje Darek Kraśnicki z Wrocławia jak zrobisz sobie prawo jazdy motocyklowe to taki motocykl jest dla Ciebie.